안녕하세요. 폴란드로 간 아이들의 감독 추상미입니다 CCC 여러분 정말로 반갑습니다. 저, 저도 CCC 출신이에요. 홍대 CCC. 그래서 너무 반갑고 여러분들의 선배입니다. I tam po prostu przez kilka dni przyjeżdżały wagony z dziećmi. 폴란드에 갔다는 거는 기사 난 적도 없고 zszokowany. Jak były łóżka pościelone przygotowane. Bo one w bąszu tam musi schować się, tak? 폴란드로 간 아이들과 인연은 이렇게 시작되었다. Postanowiliśmy doprowadzić do tego, żeby dzieci nie zwracały się do nas. Nauczyciel, ja, papa. To wszystko była mama. Dlatego staraliśmy się robić wszystko, by doprowadzić do tego, żeby one jak najszybciej o tym, jeśli to jest możliwe, żeby nie zapomniały.